Lah ya lah dumule kabeh nggo. Acarane ngumpulin layangan bareng-bareng. Padang bulan ya. Lah iya padang bulan. Benasan yang amten. Suwulan juga tak Kayane nganu apa dinamone barang lho kae. Iya kae. Wis tampan kuwi. Wah, ene. Hah? <laughs> oh, kono sing duwe kok. Ada dinamonya. Dalam? Iya, tapi. Oh, ana. Taman nyoteng niku. Oh, kan syuting ta. Nggih. Ya kowe engko ra setel. Mboten, Nak. Kene apa? Magkaitan na tsara. Hmm. Dumangan na lang yung ano dyan niko. Ay, dyan dumangan. Hindi. Rastawa eh. Ah, ma'am, Lor. Aga, suwa mo ano eh. Video ini, ben viral. <laughs> Lah iya. Lampu eh, lampune apik ngono lho. Ora nek batune neng kuwi. Lha piye? Ora empan engko. Empan Ora empan. Surya panel. Oh. Panel surya. Panel surya, lha kudune awan nek ngulukne nek panel surya kuwi. Tahu mobil bro ki? Ya justru barnasang kuwi ngapik malahan. Nah mungkin tiba. Ya. Orangnya mau munggah wis burung nggih? E? Wis dadi burung Orang e? Orang wis digawa apa? Oh. Tapi di dikelati. Ditanya apa kayak mau? Bapangan apa-apa? Kita lihat tes tripnya tutupan <laughs> ngelip ini loh wah ngalor terus ya Biasa mana di biasa nih? Hmm. Hamonung nak sang nganten sekesuk blek nek ra. <laughs> Dipane cigri. Oh. Pas nasan kono. Iya. Oh, Bengi-bengi ngene <laughs> kene. Ini ya ora senen Iya. Kira. Sebenarnya ora rusak lho. kan dijanjani. Jangan lupa like, komen, like. Subscribe-nya jangan lupa, <laughs> subscribe. Hai. Dilantik, Bro. Iya. Kok ngalor ngono sih? Yo ndek tali bojone ganti, Kita aku paling ngalor. Oh, yang nang ndemang. Oh, Ngene treparan ngalor kok. Pol Pralinggo. Pol nih. Biasanya pol nih kok. lên ăn đi Được chứ nha, cái ngay vậy vậy vậy. Đúng rồi. Đi ăn mà. Wes pal. Pal kabeh, Den. Ngono ya pal, Den. Kurung. Kurung. Wis oke okay, nih lho. Senare sih banyak. Orang lendong ya, kok. Orang lendong ngurmut. Dengan lho.